キボスなんだってなそうみたいね試しにサインしてみてくれよそのための性質だろえもっと痛くしてお前もサラと同じかそれ以上にひどい目に遭わなきゃおかしいよな 壊れたのかお前壊れてるかって当たり前だおいなあこれどういうあれ挨拶だよ挨拶日本式の歓迎さなるほど挨拶ね何してなってるおや挨拶だよ何ネクラな顔して読んでるのよ なにこれわけわかんないほいあどうしたのりかちゃまさとこあんた少しうるさいおんじだラブホに来てるさっきのヘビ女マジキモいんだけどやりすぎたかな食え お前魔女なんだろ魔女は生きた芋に食うって姉ちゃん言ってたぞうるせえせろ口の中ちょっとて魔女怖え魔女夜道の一人歩き危ないぜおうそういえばお前が雇ったあのクソガキあいつも始末つけといたそれは俺の話かくたばりだ彼女には二度と手を出すな 何の冗談だこりゃ兄貴これからいいのメイドで違うだが俺たちは実についている重いな今回 お前んちまたお父さんが変わったんだろ名字がしょっちゅう変わるから覚えてらんねえよ自分がバカだからだろ何ほら平和島静雄なんだてめえらお前今頭狙ったな何をされても文句はねえよなあのさムカつくんだよねいい子ぶって私らのことなんか眼中にありませんか ママからみたいね緊急の連絡この野郎おいそこでめ何勝手に人の席に座ってんだよこれビアガだな信号だ逃げんなよこれこのクラスでプラに行けるやどうだ俺は今ちゃんとお前のプライドをズタズタにできてるかよ待っお姉よ 獅子神おもろおもろえている今から俺がお前に何するかわかる <laughs> 何すんの何それあざざざばざばざばおおゴミくせえと思ったら学ぶかよバカあれは遊びだってのマジになんなよ遊びあれが たが痛い目に遭う何のがった証拠でもあんのナオのカにカを入れてきたよいいじゃんいいじゃんどうしてのみさんに何か言うことがちょこれ最近の一年はおさだな今笑ったよないえバカにしてるだけです それはあんただろ顔洗った方がいいですよ昨日うんこ踏んだんで盗聴かこの犯罪者いいよやってみない放送そしたらあんたらがつるんでる連中全部潰してやる殺すぞ今の貴様らの顔面にくれてやろうか二度と鏡を見られない顔になるだろうなくらてめえおらいい加減におらおれそいつら話してもらおうかクリさん いから乗りなさい